Ho, ho, How you doing everyone? It is Christmas time, so as you can imagine, it is time to take out the Santa suit from the closet. run Łukaszu, czy byłeś grzeczny w tym roku? Tak. Tak? Tak. A co byś chciał dostać pod choinkę? Tyle ryżu. Tyle ryżu, o proszę. Wiesz co, tak się składa, że rzeczywiście mam coś ze sobą. Także poczekaj, zajrzę do mojego wielkiego wora i zobaczymy co się da zrobić. Nie jest to co prawda tyle ryżu ile pokazałeś, ale myślę, że na razie wystarczy, aby urosnąć i być wielkim. Weź ten oto ryż. Proszę Cię bardzo. Dziękuję. Piąteczka, żółwik.